Memorias do Público Privado é un taller de creación audiovisual no que buscamos que cada integrante eh, chegue a crear unha producción audiovisual de como máximo un minuto. Está marcado dentro do proxecto Mutacións Urbanos que está a acontecer agora en decembre en Santiago de Alrededores e eh, traballamos con xente do cuarto ciclo do UCC daqui da Universidade de Santiago de Compostela e eh, xente do IS de Sardo, do Bachiller Artístico. O laboratorio consiste na creación dun grupo onde todos poñemos ali as nosas preocupacións, ideas, vídeos, eh, suxerencias para demais xente e eh, a maiores pois eh, diferentes sesións individuales cos grupos de SARE de cuarto ciclo e unha colectiva onde a xente se coñece as caras. noso obradoiro audiovisual tratamos de chegar a lenguaxe audiovisual a, a, a maior público posible eh, debatindo entre o público privado xa sexa na nosa cidade como nos medios virtuais.